потенциалдык энергия бул нерселердин же нерсенин бөлүктөрүнүн өз ара абалына жараша өз ара аракеттенүү энергиясы массасы m болгон нерсе h1 бийиктиктен h2 бийиктикке түшөт бул учурда нерсенин кыймылы бийиктиктердин айырмасына барабар болот биз оордук күчүнүн жумушун табабыз массасын эркин түшүүнүн ылдамдануусунун жана нерсенин баштапкы бийиктигинин көбөйтүндүсү нерсенин баштапкы абалын мүнөздөйт жана анын баштапкы абалындагы потенциалдык энергиясын билдирет массанын эркин түшүү ылдамдануусуна жана акыркы бийиктигине болгон көбөйтүндүсү нерсенин акыркы абалдагы потенциалдык энергиясы нерсенин абалы өзгөргөндө анын потенциалдык энергиясы да өзгөрөт ошентип орду күчүнүн жумушу нерсенин потенциалдык энергиясынын өзгөрүшүнө барабар бирок белгиси карама каршы минус белгиси нерсе кулаганда тартылуу күчү оң иш жасап нерсенин потенциалдык энергиясы азаят дегенди билдирет эгерде нерсе жогору карай жылса анда оордук күчү терс жумуш аткарат нерсенин потенциалдык энергиясы көбөйөт нөл деңгээлинен белгилүү бир бийиктикке көтөрүлгөн нерсенин потенциалдык энергиясы нерсе ушул бийиктиктен нөл деңгээлге түшкөндө оордук күчүнүн жумушуна барабар